Монгол улс парламентын засгалтай. Тийм учраас намаар дамжиж одоо намууд төр ирэхээ барьж байгаа. Намын нэр хүнд энэ сүүлийн 30 жил үнэхээр навсунлаа. Энэ улс орны байдлын эдийн засгийн нийгэм байж байгаа байдал, ард түмний амьдрал энэ бол намын намуудын бодлого мөрийн хөтөлбөр буруу, бүтц энэ бурууг сарвалж байгаамаа гэж хэлэх байна. Би бодлого гэж хэлэхэд намууд сонгуульд өрсөлдөхтөө амлт үүрэг авдаг. Тооцоогүй судалгаагүй одоо амлтуудыг өгдөг. Хизээч биелэхгүй. Хизээч биелэхгүй. Жишээлбэл та бүхэн мэдж байгаа нэг нь сая төгрөг өгнөхөд нөгөө нам нь сая 500 өгнөгээд өрсөлчил байсан. Ийм тооцоогүй судалгаагүй үл биелэх амлтуудыг одоо намын одоо энэ хуулийн дээр бол бүр хатуу чанга одоо байлаж хацах хэрэгтэй гэж бодож байна. Байж болохгүй юм. Бүр тооцоотой. За энэ мөрийн хөтлөрийг биелүүлэхэд ийм одоо эдийн засаг санхүүжилтээс энэ мөнгийг босгоно гэх бүр нарийн тооцоотойг зааж өгч юмрээр. Тэгвэл худлаа амлалтаар хуусааргаад ард иргэжтгэхэ ойлоод энэ үгэлхэд. Энэ мана тана намаа гэж байх юм байхгүй энэ дэр бол. Хоёрдугаарт тэр намын хатуу гişүнчл бол үнэхээр улс орныг одоо төвөөсөө нэр зарим ард иргэд бол тэгэл э, худалж байсан хулгайч байсан манай нам юмдаа гэж буруу харж гал өгчдөг. Одоо тэгэл өгөхөж болох тийш хандж байгаа шүү. Тэгэхээр хэтэрхий баг ард түмнэ э, жижиг Монгол улсаа бас э, дунд нь намын гişүнчлэр хуваагдаж одоо хаймаар хоош хаймааргүй байна. Ялангуяа суман дээр бол намын салбар үүр байх гэдэг ямар шаардлагагүй. Энийг ард иргэд өөрсдөө хүсэж иш сумынхан. 10 мянгаас дээш хүн хүнтэй хот тосхон аймгийн төвд намын үүр байдаг ч юм уу. Тим заалт оруулах хэрэгтэй байна. Суман дээр одоо хамаатан садан ах дүүнэр найз нөхөд үнэхээр хуваагдаж энэ юунаас ч болж одоо арга аварлаа. Энэ хат хатуу гүшүүн тэр дараа суман дээр намын үр байх хэсгэлээр ер нь яаж энэ э, хуулийн төсөл дээр оруулсан бай гэдгийг бас асууя. Хамгийн гол нь үн зөв мөрийн хөтөлбөр гаргадаг хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. Бид нар хэсэг гişүүд Америк Америкт очоод бид нар Америкаас туршлага ажлын их одоо Америкаас туршлага судалдаг л да нэг өвгөн 70 настай өвгөн би дөрвөн намаа сонгогдсон. Бүгд найрамдсан нам, ажил нам, хоёр том нам, би даагч өөр нэг жижиг намаа сонгогдсон. Уу яаж болдгийм бэ э, гэсэн чинь нөгөө би мөрийн хөтөлбөрийн яаж аль нь зөв үнэн зөв хэрэгж мөрийн хөтөлбөр гаргаж ийн тэндээс одоо нэр дэвшдэг. Тим эрхчлөө ээлж манад бол одоо өөр нам руу орвол тэгэл урагчаар нь удаал тэр үнийг э, байхгүй болгоно л доо. Нам нам өөрчлөх яах вэ? Эх хурнаасаа харин урвж байгаа шүү. Бас намын нэрээр том эрх ашиг нөлөө байж чадахгүй. Улс орныхаа байгалийн баялаг э, эрх ашгийг одоо ард түмнийхээ нийт нөлөө байлгаж чадахгүй байдгийг одоо бүгд мэдж байгаа шин. За тэгэхээр сая миний э, асуусан асуултнууд хариулахыг хүсэж байна. Загнаа болж гишүүний асуултанд э, Содотор дарга. Улуурчлан гишүүнтэй олон зүйлээр санал нэгдэж байгаа. Ялангуяа энэ улс төрийн намуудтай холбоотой хитрхи улс төрж байгаа байдлуудтай холбоотой манай ард иргэдийн дунд байгаа энэ хатуу гишүүнчлэлээс улбаалсан энэ зүйлүүд бол энэ 30 жилд бид нарын бас нэлээ одоо э, шүтний өвчин болж ирсэн асуудлууд. Зарим нэг одоо ярьж байгаа зүйлүүд бол сонгуулийн хууль руу илүү орох байх л да. Яг тэгэхээр энэ одоо улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хууль эдэр бол хүн холбоотой хоорондоо ийм хуулиуд. Тийм учраас зарим зохицуултууд тийш орох байх гэж бодож байна. А зүгээр ер нь бол энд бол бид нар бас нэлээд олон зарлалтууд хийж өгсөн. Энэ удаагийн улс төрийн намын хуулийн нэг одоо амин сүнс бол улс төрийн намуудыг бодлогын институт болох чиглэл рүү төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Бодлогын институт болох чиглэл рүү нь одоо шахсан олон зарлалтууд орж ирж байгаа. Тэр нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр улс төрийн намууд өөрийнхөө жилийн санхүүжилтийн тодорхой хувийг хөгжлийн бодлого боловсруулахад судалгаа хийхэд хөгжлийн бодлого төлөвлөхөд зарцуулдаг байхаар зааж өгч байгаа. Хэрвээ тэр жилийн одоо 15% тэр нь зарцуулаагүй байх юм бол нөгөө аудитын шалгалт, нөгөө тайлан сонгуулийн төвөөрөнд сонгуулийн төв байгуулалт өгж байгаа тайлан дээр зөрөх юм бол улсын орлого болгодог хүртэл ийм арга хэмжээ авах. Нэгэснээ таны төрөний хэлдэг амлалт үүрэг авах гэж байгаа бол тэр амлалт үүрэг нь улсын хөгжлийн бодлоготой нийцэж явах Улс орны гаргасан урт хугацааны дунд хугацааны хөгжлийн бодлогуудаа нийцдэг. Өглөө улс чирээд гин санаанд орсон тоогоо тавьдаг. Сонгууль ордохоор хорвоо дэлхийн хамгийн сайхан болгочих юм шиг худлаа амлалтууд өгдөг. Амьдралд нийцэхгүй, Монголын хөрсөнд буухгүй. Энэ зүйлүүдийг бол хааж өгсөн залтуудыг оруулж өгсөн. Улс төрийн нам бол намын мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулахдаа улс орны хөгжлийн хөтөлбөртөө уялдаж л тэр асуудлуудаа тавихаар зааж өгсөн гэдгийг бас тодтооч хэлье. За Ер нь бол монголчууд өдөр цөөхөн ард түмэн хагалж ботрахгүй байх ёстой. Өнөөдөр 36 нам гэдэг бол улс төрийн намын тооны хувьд ч гэсэн хэтэрхий олон байгаа гэж үзэж байгаа. Монголчууд өдөр эвэлдэж нэгдэх, нийлэх, нэгдэл рүүгээ явах цаг болсон. Тийм учраас энэ агуулгаараа бол энэ удаагийн хуулиар бол бид нар энэ чиглэл рүү агуулгын концепцийн өөрчлөлтүүд орж байгаа. Улс төрийн нам мэдээж иргэдийн эвэлдэнэ гэдэг хэрэгчлээ байлгүй яах вэ? үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөө байлгүй яах вэ? Гэхдээ энэ эрх чөлөөнүүдийг хангахын хүрээнд нэрэн дор энэ цог ард түмний хит хувааж олон намд хувааж ингэж болохгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Тэр бол агуулгаараа хэрвээ одоо иргэд эвлэлтэн нэгдээд үзэл бодлороо нэгдээд улс төрийн нам байгуулж байгаа бол хариуцлагатай явах хэрэгтэй. Тийм учраас улс төрийн намыг хариуцлагажуулах залтуудыг нэлээ хийж өгсөн гэдгийг хэлээ. За яг одоо тэр анхан дун шатны бүт зохион байгуулалттай холбоотойгоор Ялангуяа 10 мянгаас дээш хүн амтай суурин газар л улс төрийн нам байгуулна гэх юм бол үндсэн хуулийн зөрчил рүү орж байгаа учраас бид нар энийг нэгэснээр 10 мянган хүн амтай суурьнд амьдсныхаа төлөө эвэлдэн нэгдэж болохгүй улс төрийн намд гişүүн байж болохгүй гэсэн агуулга цаана явж байгаа учраас энэ дээр одоо бид намуудын дүрмээр зохицуулахаар оруулсан. Манай хүн намаас энийг тусгаалan бор заал тулгаж өгөөч гэдэг ингээд одоо ирсэн саналуудын нэг нь Тэгээд бол яг хуулийн төсөл бол хууль санаачлалчийн хувьд бол үүсэж хагаад энийг бол энэ удаагийн одоо хуулийн төсөлд ороогүй. Мэдээж хилцүүлгийн хувьцад бид нар энэ улс төрийн намуудын зарим нэг зүйлүүдийг бол хязгаарлах ийм зүйлүүд явах байх гэж. Жишээ нь сумын иргэдийн хурал орон нутгийн сонгуульд улс төрийн намыг оролцуулдгүй, улс төрийн намаар нэвтрүүлдэггүй байгаа ч гэдэг сандууд олон намаас ирсэн. Гэтэл энэ бол сонгуулийн хуулиар зохицуулах болохоос улс төрийн намын хуулиар зохицуулах хэрэггүй байна гэдэг ингээд орхисон байж байгаа шээ. Миний түрүүний хэлдэг сая боловч чулуун сайд хэлж байгаа олон асуудлууд бол зарим нэг зүйлүүд нь сонгуулийн хууль дээр хамтд нь авч үзэж аль нь улс төрийн намын хууль руу орох хэвээр юм зохицуулт юм аль нь сонгуулийн хуулийн хүрээнд зохицуулах зохицуулт юм бэ гэдгийг явах баха. Тийм ч учраас өнөөдөр улсын хурал За хямгагийн боловч чулуун гүшүүн асуулт байх чинь. За намын үүр салуур байгуулахдаа үнэхээр 2 3 мянган хүнтэй суман дээр намын үүр салуур байгуулад тэнд нь бол хэд хэд нам байгуулагдаад энэ ингэж жижигхэн ард түмнээ одоо талцуулж ив нэгдлийг ботрохмааргүй байна. Энэ ерөнхийлөгчөө санаачилж байгаа ерөнхийлөгч мөх ард түмний ив нэгдлийн бэлэгдэл байх ёстой. Энийг сумынхан хүсэж байгаа шүү. Би өөрөө насаараа их хурлын гишүүн болтол орнуудад амьдэрсэн хүн. Гэхдээ яагаад аймгийн төв дээр тэр нийслэлт нь намын өрөөд нь байг л да. Заавал 10 мянга заахгүй гэхэд суман дээр заавал намын өр байлгахыг одоо хуулиар намын хуулиар ч гэсэн заамааргүй байна гэж хэлэхээр. Хоёрдугаар намын хатууг шинжилгээс одоо болно гэж зөндөө л ярьсан. Ажил хэрэг болгомоор байна. Ингийн тулд яах ёстойг бол намын За хингагийн боловч өгшөний юм. Намын гişүүнчлийн одоо татвар цахим ил тод байх хэвээр. Одоо манайх цахим амтаа хөтлөө шүү. Татвараа төлөхгүй 6 сар болдог ч юм уу, өдрөл болдог ч юм уу тэгвэл автоматар намын гişүнчлэр хасагдах ч юм уу. Ийм юг оруулмаар байна. Тэрнээс татвар төлөхгүй мөртлөө Э, хэдэн сар жилээр явчихад намын гişүн гээл ингээд бүртгүүлэлтэй хээвэр байдаг энэ байдлыг халья. А татвар төлөхгүй нь яг хөө дэмжигч гişүн гинүү дэмжигч л байдаг юм байгааз. Яг гişүнчлийн тэр татвар төлтийг хүртэл ил тол болгоё. Энэ дээр над хуулийн бас зохицуулалт зориу чиглэл яваасаа гэдгийг хүсэх байна. Энийг анхаарч ажлын хэсэг ажиллаасай. За 80 содуудад орох хариулна. 2005 оны хуулинд бол э, намын засаг захааны нэгж аймагуудад э, намын байгууллага байгуулах ийм залт байсан. Тэгээ сүүлд бол хүчинг болсон санагдаж байна. Одоо говчин төгөлрүүлэн. За энэ хуулинд бол бид нар намууд зохицуулаад заавал сумдаа байгуулах юм уу аймаг орнуудад байгуулах гэсэн залт байхгүй. Тэр бол улс төрийн намууд өөрсдийн зохицуулалтаар дөрмөөрөө зохицуулах асуудал болж байгаа. Нээлттэй болгож байгаа гэсэн үг. Нээлттэй болгож байгаа гэсэн үг. Тийм учраас Хэрвээ зарим намууд одоо илүү захимжаатай илүү ягаад заавал аймаг орнуудад байгуулахгүй чи заавал тэр сумд байгуул аймагд байгуул гэдэг заалт байхгүй шүү. Энийг бас тодтогч хэлэх бол буруу ойлголт явах гэдэг чинь. Хоёр дахь нь болохоор бол тантай яг санал нэг байгаа. Гатуу гişүнчлээсээ татгалзаад дэлхийд намын гişүнгөө улс төрийн нам гэж байхгүй. А улс төрийн нам хатуу гişүнтэй сул гişүнтэй юу л гэж байгаа. Бид нар тэр сул гişүнтэй буюу намыг хатуу гişүн буюу тэр намын шинхэн гişүүнийг намынхаа одоо дотоод сонголтоо саналаа өгдөг, дотоод сонголтоо саналаа өгдөг татвараа төлдгийг нь бай. А бус нь За хавд исламын бодлохан гişүн асуулсан. Баярлалаа.